باستان ملکی خیش پس ما جوان رمزی بهاران ما یک عمر برق میخزا در باستان ملکی خیش پس ما جوان رمزی بهاران ما یک عمر برق میخزا یک عمر برق میخزا نسل جوانی ملت رو روانی ملت شورا فیزای خواستیم تو با من و کش رو به خلقی خیش کردن جوانی رو فیدا از پیش و آموده خواستیم تو با من و کش رو به خلقی خیش کردن جوانی رو فیدا surah fi جی تقدیم میکند ای جنابی عالی شمسی به زوالی مردی به نظیری شاهی به مثالی ای جنابی عالی شمسی به زوالی مردی به نظیری شاهی به مثالی ای جنابی عالی ای عالی جنابی عالی شمسی به زوالی مردی به نظیری شاهی به مثالی ای جنابی عالی شمسی به زوالی مردی به نظیری شاهی به مثالی ای جنابی عالی ای جنابی عالی خزنه تو پایدار و خلق تو بجاست تاج دولتی تو آفتابی پر جلاست تاج دولتی تو آفتابی پر جلاست از تو کس جدا شود زیخشتن جداست دشمن تو دشمنی پیغمبر و خداست از تو کس جدا شود زیخشتن جداست دشمنی تو دشمنی پیغمبر و خداست جناب عالی شمسی به زوالی مردی به نظیری شاهی به مثالی ای جناب عالی شمسی به زوالی مردی به نظیری شاهی به مثالی ای جناب عالی ای جناب عالی ای جناب عالی